Qu'est-ce que la maçonnerie Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu, mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout, Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort Je croyais la maçonnerie attachée à la paix à une certaine paix. Notre paix. Sinon, alors, cette démission Je vais réfléchir. pour réussir à déclencher la guerre. La maçonnerie a besoin de tous ces hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Qui donc Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient qui accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. Je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur ramener de meilleurs sentiments. D'autres que vous réussissiez. Qui sait Nous avons peut-être les moyens pour ça. de 2000 accidents d'avion l'année dernière en Allemagne. La ligne Siegfried est à peine construite. Les tanks allemands marchent difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Croyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans tête accrues deviennent intolérables libérer ainsi nos frères réduits à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près. En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors vous n'avez pas la parole. Je le sais. Je suis député et membre de la commission de la défense nationale. Je ne peux pas laisser se prolonger un discours aussi manifestement erroné. L'appréciation de monsieur... De notre frère, Dichter. Oui, si vous voulez. Sur l'état de l'armée que possède l'Allemagne sont des mensonges. Et ajoutez c'est de la stupidité. Mais pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe. Mais je tiens à dire aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, vous le direz immédiatement, avant d'entendre des, stupidités bellicistes. Oh, mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse un régime ignoble. Une république pourrie. Mon frère Abner, je vous prie de couvrir le temps. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie. Euh, j'étais près de vous à la Je voulais vous féliciter. Oh, merci. Vous avez très bien fait de leur crier des vérités. Ce sont des fous. Malheureusement, il est impossible de leur faire entendre raison. Les événements sont pourtant indiscutables. Oui, oui. Dites-moi, j'ai des documents confidentiels sur l'action actuelle de la maçonnerie qui peut-être vous intéresseraient. Des documents Oui, oui, des documents. Vous êtes député il serait utile et urgent que je vous les communique. Mais je crois bien, où sont-ils Chez moi, pas très loin d'ici. Si vous avez quelques minutes. Oui, volontiers, allons. Alors, qu'est-ce qu'on décide Pétard ou couteau Le couteau, ça fait moins de bruit. Attention, voilà. Un instant, je vais voir si... Tu guériras vite. Le docteur a dit maintenant que étais sauvé. À condition d'être sage. Qu'est-ce qu'on entend C'est la mobilisation générale, mon chéri. Quoi, la mobilisation t'en fais pas, mon chéri. Tu reviendras vite. Les Ils sont arrivés. Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Ah, ne bouge pas. Tes plaies sont à peine fermées. Si j'étais pas tombé sous les coups de ces criminels, j'aurais peut-être pu arrêter ça. Mais non, tu n'aurais rien pu empêcher, mon chéri. Les hommes sont plus forts que toi. Ils ne t'auraient pas manqué. Qu'est-ce que c'est Les malheureux, s'ils savaient ce que je sais. Mes frères, nous pouvons affirmer en toute sérénité que la franc-maçonnerie universelle a présentement atteint son but. Cette guerre qui est la nôtre est déclarée. Elle doit aboutir au triomphe de notre ordre. Il importe que le monde soit définitivement gouverné selon nos méthodes et par nos idées. De vous et alors. Surveillant, surveillants À quelle heure ferme-t-on les travaux À minuit, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère, second surveillant Minuit, vénérable maître. Puisqu'il est minuit et que nous avons accompli notre homme, je déclare les travaux clos. Allons, baillez. Retirons-nous en frère les frères, sous la loi du sang.